просто вот такой вот Бахмут стає просто вот малесеньким таким. Один на СМІ отак от. На один наш міномет, 9 їхніх мінометів. Если сейчас этот противник пройдет, то все, будет тир. Ну, поки тримаємося, і все вже добре. Тільки все, як завжди, весна, абрикоси цвітуть. Наша бригада стоїть всередині Бахмуту. Фух. Тут сейчас буде просвет между девятиэтажкой и пятишкой. І там п'ятиэтажка стоїть, ото там уже противник сидить. Її видно трохи. Ви можете, якщо хочете, познімати отут скайші. Хочемо. Хочемо. Е, давайте. Друзі, тобто ми в Бахмуті. Зараз у нас буде можливість подивитися на місто, що тут відбувається. сейчас секунду, дайте, я вже. Ага, да, да, да. вот ж, отам, дивись, оце от сектор, бачиш? От частний сектор. 400 метров от частного сектора, дальше то уже противник іде. Я не пойму, куди він бігає. От, е, з угла працює пулемет, по-моєму, і він працює кудись туди. Бахмутський напрямок це добре, але наша бригада в самому Бахмуті. Ну це дві великі різниці, тому що Бахмутський напрямок це може бути великий широкий фронт, і але в Бахмут зараз важко заїжджати. Зараз е, найпростіше зняти танки, зняти е, ну, якусь арту. Ну, Міномети до піхоти попробуй в Бахмуті на першу лінію дистанція. Це Е, а попробуй потім звідти ще й виїти. <laughs> Да. Зйомки можуть бути тут, ну таких зйомок, може і не дай в світі потім не зустрінеш, ну таких інтенсивного такого єбашилого. А що це? Це не розрив. Оставляю вам такий он. Подивіться далі. Це от таке от маленьке. Так, тільки не підходи до близько. І все, от таке. Серйозно, мені треба просто ручку Все. Ну, все, дякую. Саме наша бригада. Наша бригада стоїть всередині Бахмуту. Фух. Щось гупнуло. Да. Е. Що sorry? Не будемо не будемо ми вибачатися за дії окупантів. Да. Та як говорити про Бахмут? Якщо ми не знаємо, як говорити про ціле місто, то я думаю, що ми маємо говорити про людей, які тримають, які всередині, які кожен день ризикують своїм життям. Прикольні е, в тому плані, що вони Це мій племянник. берегу. Ух, серйозно? Ну, вони просто Ну, берегу. розкажіть, які позивні? М? У кого який позивний? Призрак і тінь. Призраки. З того, що маємо, і обучаємо їх, е, скажімо так, е, в, таких в, да, в умовах е, реального бою. Тобто Є ціль, наприклад, там піхота. Ми намагаємося, щоб стріляв сразу нова людина, яка прийшла і в неї, наприклад, є до того, так сказати, схильність що він ну, може це робити, розуміє установку, він може. Ну, і е, ця людина е, їй дається установка, ну, і він стріляє там осколочними е, по піхоті. Отакі безжалості. Стріляти такої здорової ракети по маленьким людям. Ой. тут очень багато. Тут ну, примерно один к восьми вот так вот. То есть на один наш миномет 9, их минометов 8. Вот, то есть у них по артиллерии да. Боеприпасов хватает, но мы не успеваем просто своими э, орудиями перекрыть весь фронт. Вот, поэтому мы верим, в то, что приедет подготовленный личный состав и начнет проводить контратаку. А пока мы держимся. Ви, ну, <laughs> ви дуже потужно насправді тримаєтеся. Це викликає захоплення. Те, що ми бачили тільки що е, з цим дроном. спостерігали ворожу розвідку. Вишукують, де наші скупчення, де наші військовослужбовці розположені. Кирил, ти заважаєш, Кирил. По можливості збиваємо, так як нема рушниць, збиваємо стрілкової зброї. Іноді вдається, а іноді як зараз ще не знаємо, не знайшли. Можливо, збили, бо після таких розвиток починаються прильоти. Якщо вони рішать, що тут щось їм не подобається. Пошел. Да. Просто потрібна неабияка сміливість, е, ну, неабиякий і професіоналізм, і витримка. І просто ну, я вважаю, що люди, які тримають зараз там всередині, ну ви там теж поспілкувалися з ними, це ну, просто вони. Е, Е, це е, <laughs> вершина, так. Розкажіть трошки про свою роботу. Ну, Робота заключається противотанкіст. Якби це техніка. Зараз якби техніка сильно не вилазить, працюємо по ворожій піхоті. Осколочними. Недавно нормальних підпалили, теж там вони сидять недалеко п'ятішка. А де вони? Скільки приблизно відстань? До ворога нас тут приблизно кілометр. Це доволі тяжко. Там з установкою піднімися, подивися, тобі це окно не видно, е, цю трасу не видно, спустися, піднімися опять на кришу, там, а по тобі ведеться обстріл. Скільки як це працює? Я не знаю. Сам розлітить, ми заплачуємо узкий, слюваний, все, нічого ну, сложного. І самоліт не летить. І самолет вже не летить, так. Да, не падає. Це іронічна Плюс приціл, наколка, все. Ви з цієї позиції теж можете да. стріляти? Ну, да, да. Ну, зверху можемо, з вікна З яйцями? Ми з яйцями. Нормально. Їхати треба з яйцями, це точно. Вони кожен день не просто ризикують життям, вони ну, бачать, як можна вмерти, бо вбивають, ну там вбивають, там натурально вбивають, там вбивають медиків е, на в'їзді, на виїзді, там полюють на нашу бронетехніку. А як у нас в Бахмуті, то я, блін, взагалі не розумію. Ну, ну, як люди це психологічно вивозять, там, коли вони там піхоту, ну, піхоту там, не знаю, що ворог він частіше міняє свою піхоту на передовій, ніж ми. У нас люди все ж таки більш знесилені, ну вони там не, от ну, заїжджають, там не миються, не їдять нормально, не опалюються, ну, може там нормально зігрітися, ну це дуже важко. футболки був. Е... Да. А це отут тільки спускається в балочку, піхота виходила, дивляться. Дивляться командку. Куда? Кому дать? Сейчас. Девочки, Скажи, Саня, пускай сделай. Сейчас, сейчас, там. Туда же не сделаем. Второго потом Второй бат, он рядом с И она идет, вот такая, типа, вот фонтанчик. И сюда, с- короче, они летают и видят. Приходят эти, ну, русня. Поснимать миномет. Они говорят, из Кировограда выехала машина. Правильно. Мы так, я уже ждала, ждала, ждала. В принципе, по идее, должны достать, но тут надо, чтобы вы нас просто корректировали. Как вот, э, говорили дальше. В дуже глибокому тилу взагалі там говорять такі речі, що е, з одного боку фортеця, з іншого, що практично в оточенні місто. Але ж ну Да, да, окружать еще, я вас умоляю, еще 3 километра. А там потом ногами будем выходить по полям. Так что в этом плане нас не сломаешь. Раз уже выходили с окружения, выйдем еще раз. ну тобто ви розглядаєте і такий варіант. і- Конечно, да. Тут техника у нас есть, чтобы в случае чего можно было быстро погрузить пехоту и с, с боем прорываться через оборону противника. БМП, танки, то есть, ну, типа, это все уже узгоджено, уже есть план, типа, если вдруг такое случится, то ну, уже все скоординировано, уже все есть. Но мы верим в то, что наши войска слева и справа не допустят такого. Конечно же, наше командование выше. Смотрит и трезво оценивает обстановку. И поймут, что если это будет уже недоцільно утримувати город, то нас отсюда выведут. Ну, пока еще держимся. Ми не знаю, я не знаю повної картини, я не знаю, хто там нам прийде на допомогу. Я знаю, там я по діпстейту дивлюся, як потроху-потроху здають позиції, як відходять. Ну, ми е, робимо все можливе для того, щоб втримати цей фронт. Якщо ми не втримаємо, ну ми зробили все можливе. Але є якісь об'єктивні речі, є якісь ну, сили, які неспівставні. Але якщо говорити про людей, які там стоять, які тримають, які там гинуть, які рятують тих, хто поранений, ну от через них, власне, і треба говорити цю історію Бахмуту. Саме сложне це у мене, тому що якщо зараз тут противник пройде, то все. То все, що знаходиться слева, все, що отак от знаходиться, то то вже все буде. Там вже буде тір. Сафари нас буде стрілювати. А далі, що, е, ну як, виходить, таким же Бахмутом стали зараз авіатором. Не факт. Смотрите, до Часового Яра ще є поля. В полях война буде намного проще. из-за того, что тут ну, местность застроенная, очень тяжело, допустим, там э, увидеть перемещение противника. Даже если ты его замечаешь, ты начинаешь открывать по нему огонь с артиллерии, ну, забежит он в дом, он будет сидеть в доме, в подвале. То есть, ну, их выкурить очень тяжело. А в полях все просто. Поле, посадка, типа, там, там очень тяжело будет так вот спокойно перемещаться. А, как ни крути, окоп есть окоп, типа, чем ты глубже закопан, тем лучше. А тут в городской местности ты особо не закопаешься, в связи с тем, что, да, ты можешь справа-слева дома закопаться, но только ты ж ничего не будешь видеть потом перед собой, там, ну, то есть, да. Плюс, ну, типа, коп коптер, коптер наблюдает все, типа, там, перед пехотой, там, стараются, по командиры по максимуму. Э, контролирует обстановку. Ну, опять же, коптер висит, смотрит, допустим, там в одно направление, а противник полез там следует другого. И он пока переведет, ну, он быстро берется, но пока он идет противника, пока мы наведем минометы, то есть это все время. А противник э, действует э, очень быстро, то есть он эм, скрыто подходит к позиции, потом ну, на максимальную сблизость и потом делает рывок. То есть когда противник подходит на метров 20-30 от позиции, мы уже минометами стрелять не можем. Ну, опасно, можно по своим. Вот, поэтому приходится стрелковому бою и БМП. БМП, танки і от стрілкові. Як е, говорити публічно про контрнаступ? Коли там, ну там, знаєш, заходиш в Твіттер, а там егегей, там ми їх, та ми там. А ми розуміємо, що ти говориш, люди виснажені, і ну їм хоча б помінятися для того, щоб щось зробити, а, е, а суспільство ще на них покладає таку відповідальність. У нас трошки по інформації ну, наш інформаційний простір, е, от як ставляться до суспільства, от я так читала якусь думку, вона мені сподобалася. От трошки як до дітей, яких треба оберігати, щось не договорювати, не казати там повністю. Звичайно, ми не можемо казати всю всю правду, розкривати всі карти, тому що це може використати ворог. Але зовсім вже там казати протилежні речі, коли ми там втрачаємо Бахмут і постійно відходимо, відступаємо. Це видно е, по е, по кількості загиблих, по-перше, скільки у людей нам хто залучений там навколо війни, скільки у людей е, в Фейсбуці загиблих у Бахмуті і навколо Бахмута. Це просто ну це страшенні цифри. Скільки навіть таких людей, що я не знала, але вони були якимись там спортсменами, там диригентами, ну якісь такі е, там публічні люди, які мали б жити, займатися своєю професією, але вони всі загинули під Бахмутом. Ну, Це каже опосередковано про наші втрати. Вони величезні. Ну, І казати прям, да, ми контрнаступаємо, ну чим ми контрнаступаємо? Якщо б у нас були такі ж самі сили, то, звичайно, ну, на нашому боці була перевага, але, на жаль, у нас немає ти враження маєш від того, як от зараз умовно в Америці е, сприймають війну в Україні? Чи є там е, дійсно це так на слуху, як вона? Мені здається, що вони перейнялися сильно. Ну, ну як для Америки, який там взагалі інший континент, то вони там обізнаність в них дуже сильна. Бо у нас прям, от ми йдемо в Вашингтоні, там. Е, і тут е, ну, величезний плакат, там Ukrainians should be allowed to be Ukrainians. Ну, і ти такий, блін, ну прям плакат ну, всередині міста. Чи поїхав це ти е, містечко Моргантаун? Там невеличкі такі хатинки, е, і в них в деяких е, ну, цих доміках, будиночках у них там прям прапор України. Е, висить. Ну, Українське питання типу, стоїть, воно в них постійно. Але, скажімо так, у мене було таке трошки відчуття, що вони не дуже хочуть слухати нас, вони хочуть нас нам розказати, як треба. Да типу, що ми приїжджаємо, вони кажуть, от у вас скоро там війна закінчиться, і у вас постане питання, як там, що робити з ветеранами, як там їм допомагати. А ти кажеш їм, вона поки що не закінчиться. Вони, ну як же ж, вони думають, що вони дали там якусь зброю і все, воно вже вижиться до кінця. Я, наприклад, я відкриваю діпстейт за березень і отак от просто клікаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 оці дні останні там. А в нас просто ну, Бахмут він схлопується. І в нас, я кажу, що наші там війська стоять середині Бахмуту. І от зараз дивіться, це ворог червоним позначений. І от зараз от дивіться, як ну, рухається лінія лінія фронту і показує їм, як воно просто от такий от бахмут стає просто от малесеньким таким от кулькою. І вони такі, oh my God. Я кажу, так, знаєте чому? Тому що в нас недостатньо зброї. Недостатньо там танків і боєприпасів. Вони такі, блін, зрозуміло, ми думали, що вас достатньо. Ну, блін. А наш ворог він має перевагу кількісно чи все-таки про якість теж? Кількісно. Количественно. И брали пленного, у них есть таблетки. Вот. Я не думаю, что эти таблетки это обезболивающие. А що з таблетки? Я не знаю, я не пробовал. Ну тобто це якісь психотропні? Ну, речі? возможно, да. Ну, по-другому не объяснить, почему противник лезет, когда при, не- возле них падает 120 или 155 снаряд, а они дальше пробуют лезть. Раненые лезут дальше. И по крайней информации, что известно, то, что у них нет пути назад. У них либо только вперед, либо их там расстреляют. Ага. Це вони полонені та й тут? Это, да, это пленные рассказывали. А хто е, це в основному? Тобто Зеки. Ван, вагнерівці? Да, в основном это все зэки. Зэки и регулярные войска встречаются очень редко. Артиллерия и количество противника играет свою роль. Как бы ни крути, даже если это зэк, который там плохо подготовлен, он бежит и стреляет, и там он попадает. одна там пуля там с магазина автомата она по, по нашему бойцу, и он выпадает из строя. Хіба немає такого ризику, що якщо е, дійсно там не говорити і не відкривати те, як все відбувається насправді, то ця от прірва, яка ну типу і так вона існує умовно між цивільними і військовими, вона ще більше е, збільшиться. думаю, що поки прірви не буде сильно великої, тому що майже кожна родина в Україні вони якимось чином постраждали від війни. Якогось бізнес там втрати, навіть так, на такому рівні, ну простому побутовому. А хтось взагалі перемістився, не може жити, бо е, окупували е, його ну, місце проживання. У когось там в родині хтось загинув. Коротше, прикинь, в цьому будинку живе живуть ще люди цивільні. Не ну, живуть собі люди, хай живуть. Питаємося їх наоборот говорити. Є вже волонтери, які вивозять. Угу. Ну, Питаємося навіть, ну їм вже без ради. Це якісь е, старші люди, як правило? Та є, ну, є такі ще пацани, там, ну як, мужики, там, 30 ще того. Ну, є в основному, да, це старий возраст. Тітки, бабулька. От навіть з цієї траси, до церкви, тут траса. Там є э, двохетажні здання, є ще в сторону частний сектор. То ми там стояли, я по домам, ну, там э, живуть люди. І вже якби, що їм не кажеш, їм вже без разниці. тут і все. Кстати, оці два дома, оці два дома живе е, поліція і учителя бивші. Кстати, це чорна форма. Можна поміняти табличку по Дякую. Ну я б, наприклад, аби даже, ну, аби так почалося, я б супер, я б поїхав би десь, не знаю, куди. Ну точно не там. Во-первых, не вийдеш нормально, ніде ну, нічого. Чисто Тут себе. же ж нічого немає. Якщо раніше волонтери привозили, Ну так, зараз що? зараз що? Зараз сюди ніхто вже не заїжджає в основному техніка заїжджає, ну так ось. Тут постійно такий фоновий звук. Так, да, тут нормально. Там стріляють, там таке коли тебе ззаді там фігачить. Прилітає щось, щось їде. Типу відбувається якийсь звук е, від прильоту. І я відчуваю, як мені цей дощ чи просто якась волка стає. Нікого воєнний котик. Подивись, як йому байдуже взагалі на всі ці звуки. Їх вже предлагали, ти вже предлагали, да, так погоди? Який настрій переважає серед ваших бійців? Да я- Как вам сказать? Тех, что в окопах, ну, не самый лучший. Ну, говорю, опять же, в зависимости от подготовки. Если, допустим, бойцы подготовлены, они сидят, они от этого кайфуют. Есть такие. А есть те, которые ну, не подготовлены к этому морально, психологически, и они ну, как бы закрываются в себе и начинают паниковать. Поднимают панику один, начинают паниковать остальные. А когда паникует, допустим, целая оппозиция, тоже приводит к тому, что есть э, все варианты, что мы их потеряем. А когда стоит хотя бы один-два бойца, которые уже ну, были или хотя бы подготовлены, он их раздуплил лещами, сказал, все будет нормально, воюем, боремся, все будет хорошо. А тут просто из-за того, что часто, вот видите, обстреливают КС, ну, э, КСП, вот, часто прилетают, поэтому то выходят и бывает коптеры гоняют. Вони викупають, що ви тут зна- знаходитесь? Да, Ворог. конечно, выкупают. Вы что, посмотрите, тут осталось Бахмута чуть да не чуть, а сколько подразделений тут стоит. Тут с какую пятиэтажку не стрельнул, девятиэтажку везде попадешь по военному. Чого хочеться? Та блін, ну як чого хочеться? Та що перемоги, то понятно, що хочеться. Так, ну взагалі трошки хочеться додому, звісно. Удачи. Та ні. Тут Удача. ми Самое главное, покладаємо. удача. Так. Да. Ну, посмотрите, на Титанике у людей было все. И сила, и деньги, и любовь. Кому-то удачи не хватило. А нам нужна удача. Кажуть, та військова вдача, радянська така <laughs> побажання. Військова вдача. Да, военная, военная удача. И все будет хорошо. Головне перемога. А там вже вдома населитися вже надоїсть. Мы стоим, ждем подкрепления, верим в надежду на то, что есть боеспособные бригады, которые приедут, которые уже подготовились. Насколько я знаю, там нас, гвардия наступу готова, там уже большое количество людей, которые приедут и начнут проводить контратаки на Донецком направлении. Ну, поки тримаємося, і все буде добре. Тут, е, судячи зі звуків, просто не вщухає робота і наших військових, і ворога. Але наші захисники тримаються, продовжують тримати цю фортецю, і ми їм за це, звісно, безмежно вдячні. А врешті все, як завжди, весна, абрикоси цвітуть. Нічого дивного.